пам пам пам пам пам пам парам пам пам пам пам пам пам пам пам пам пам пам парам пам пам пам пам пам пам пам пам пам Стали на место раз два три. Костя руку вверх поднял, Женя ногу правую, Аркаша в носу не ковыряется, Сережа молодец. Пам пам пам пам, Сережа молодец. Вот выходит Костенька, Костя не волнуется, в зале сидит мама, деньги на пластилин не сдала, Аркаша встал на место, Костя все достаточно. Пам-пам-пам-пам, Сережа молодец. Пам-пам-пам-пам, Сережа молодец. Вот выходит Женечка, уже не все получится. Ребята не обижают Женечку, Женя встал на место. Женя встал на место. Женя, в... Сережа молодец. Пам-пам-пам-пам-пам-пам, парам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам, Сережа молодец молодец. Вот выходит Аркашечка, Аркаша не репетировал, стекло разбил в группе, думал я не узнаю, но я-то все узнала, Сережа молодец. Пам пам пам пам пам пам парам пам пам пам пам пам пам пам пам пам Сережа молодец. Наконец выходит Сереженька, у Сережи все получается. Ребята похлопали Сереженьке, Сережа молодец. Пам-пам-пам-пам, Сережа молодец. Теперь делаем лодочку, плывем вон в ту вон сторону. Ребята не в ту сторону, Сережа молодец. Пам-пам-пам-пам, Сережа мой сыночек.